dia Tuhan nak uji manusia ni untuk akak ime Tuhan uji manusia untuk akak ime apatah lagi pahami yang ada pada seseorang itu Allah Akbar tanda katanya kalau sekiranya dia reti sungguh dia paham sungguh matlamat tujuan hidup atas muka dunia nak pergi ke, nak pergi ke akhirat cerak dia kena yakin katanya Tuhan akan uji dia banyak-banyak perkara -banyak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Ayat 1 sampai ayat 6 Suratul Ankabut Alhamdulillah Ayat ni Ataupun surah ni Sebagai surah yang ke-29 Adanya 29 ayat Kita sudah pun baca dah Sebagai mukaddimah uh, Dua hari lepas Jadi nak ceritakan bahawa Alif Lam Mim Yang Allah Ta'ala firman Di dalam suratul Ankabut ni Dalam Quran adanya Lima surah Yang mula Dengan Alif Lam Mim. Yang pertama Surah al Baqarah. Yang kedua surah Al-Imran. Yang ketiga Surah al Ankabut. Yang keempat surah Ar-Rum dan akhir sekali surah Luqman. Eh, bukan, bukan. Tuan. Uh, ada soal lagi iaitu surah As-Sajdah. Jadi Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui hubungi dengan huruf yang dimulakan dengan uh, yang dimula pada awal surah sebahagian ahli tafsir katanya sebagai peringatan dan sebagai gerok gerok hati manusia sebutnya alif lam mim jadi seolah-olah katanya orang hodok galik-galik ataupun nama weh alif lam mim ha gitu apa nama dia nun sad padahal huruf yang pok-pok dia dok kecek pada zaman itu siapa ke zaman sekarang tapi tak tahu makna jadi timur soalnya katanya apa apa tu hebubuh di dalam Quran benar hak tak ada makna gambar eh di sisi manusia manusia tak tahu makna tapi di sisi Allah Allah tetap mengetahui apa dia makna huruf yang dimulakan pada awal surah dalam surah ni juga suratul ankabut berkata al-imam ash-Sha'bi, dia katanya surah ni turunnya di Madinah sebahagia besar ulama rakyat katanya surah ni diturunkan di Mekah ada juga setengah-setengah rakyat katanya pada awal surah Alif Lam Mim sapa ayat yang ke-10 turunnya di Mekah dan hak belakang-belakang eh, itu turun di Madinah. Maaf deh, saya ulas semula. Awal 10 ayat uh, surah ni turunnya di Madinah. Tapi hak lebih pada tu turunnya di Mekah. Dan Imam Asy-Sya'bi dia katanya Surah ni adanya 99 ayat. Adanya 1981 kalimah. Kam hodo ada dalam surah ni. Lepas tu adanya huruf semua 4195 huruf. Ani ulama-ulama pada zaman dahulu dia kaji siapakah huruf kelimuh perkataan yang ada di dalam tiap-tiap surah nak menunjukkan tahu bahawa dalainya dalai habile tiap-tiap huruf yang ada di dalam Quran tiap-tiap kelimah yang ada di dalam Quran lepas tu galiknya ulama zaman dahulu orang-orang zaman dahulu yang ingat Quran belaka Quran ni duduk dalam dada boleh katakan ya di kecil-kecil lagi umur tak sampai 10 tahun galiknya ingat Quran dah sebab tu mereka menjadi ahli tafsir yang boleh tafsir Quran tu dengan sebab Quran sebuah tu cuba kita gambar orang belum pada umur 10 tahun ingat Quran dah masya-Allah ni orang-orang zaman dahulu zaman sekarang ni wallahu alam ada setengah-setengah setengah-setengah ya budak-budak hak ngapa Quran sejak daripada kecil-kecil lagi sebab ibu bapa dia ataupun dia dapat gesor senap senun kamlang cai daripada orang-orang tua dan sebagainya. Nah, kita pun sepatutnya kita ingatlah Quran. Nah, kalau tak ingat banyak pun ingat sikit. Ngapa-ngapa Quran surah pendek-pendek. Nah, saya senap senun juzuk 30 tu tiap-tiap orang kena ingat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim sapaqa minal jinnati wan nas. Juzuk 30. Orang Melayu kita panggil surat kadar tu. Kalau boleh, gue ingat mulut. Lepas tu, kau kau panjang lagi ya? ambil juzuk 29 28 27 kau kau naik naik naik naik, gitulah. gitulah eh geso kau eh? alhamdulillah mari ayat yang kedua patut kau manusia menyengkau bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami berime sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cuba eh ni soalan yang tuhan tanya tak ada nok kepada jawab eh manusia dok fikir katanya boleh kecek kami sudah berime maknanya ime dengan sempurna sepatut kedok manusia kecek lagu tu padahal dalam hidup dia sikit pun dia tidak diuji lagi ha ni tak sepatutnya kita royak kepada diri kita sendiri katanya kita ime sempurna padahal dalam hidup kita sikit pun tak ada lagi tu heuji dia Tuhan nak uji manusia ni untuk akak ime Tuhan uji manusia untuk akak ime apatah lagi pahami yang ada pada seseorang itu Allahu Akbar tanah katanya kalau sekiranya dia reti sungguh dia paham sungguh matlamat tujuan hidup atas muka dunia nak pergi kepada nak pergi ke akhirat cerak dia kena yakin katanya Tuhan akan uji dia banyak-banyak perkara -banyak sebab itulah Nabi SAW cerita di dalam hadis sahih. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat sekali. Yang diuji oleh Allah Ta'ala iaitu para Nabi. Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Oh, hak tu kan boleh kata ke? Semua tiap-tiap orang Nabi Rasul. Lagu tu lah. Kena uji belakang. Summa salihun. Summa salihun. Lepas pada tu orang-orang soleh. Orang-orang soleh siapa yang terima saka daripada nabi? Orang dok bawa agama, ajaran agama, dok gi royak, dok gi ngajar, dok gi dakwah, dok gi apa? Orang tu jalan cerak. Kena uji eh. Jangan faham katanya kita gi ajar agama kepada orang supaya dengan wak bandingnya apa? Ditabur dengan bunga-bunga mawar. Bukan tapi ditabur dengan duri, kaca, paku dan sebagainya. Tu nak ayat katanya orang kerja agama kadang-kadang duk royak duk sapa ke, kepada orang agama, ada setengah-setengah orang mai Hindu. Patu tu top tu dengan kata-kata yang pasang ganah. Baikkan lawe kalau misal katanya orang ngajar agama pasal mengaju retik. Hmm kau tak sera. Kena orang kata sepatah yang eh, kau, kau tak sera malah mengajar. Sejak tu aku tak gi dah. Oh, hak tu lah. Yok rek pakai gi selalu dah. Sebab itulah kita pehe tujuan yang Allah Taala royak di dalam ayat ni gamalah katanya Ujiye dan buat tutsab yang Allah Ta'ala uji seseorang manusia tu ada belakang cuma banyak sikit setengah-setengah orang banyak tu yang uji dia uji dengan anak dia uji dengan isteri dia dengan harta benar dia dengan diri dia sendiri dengan ilmu dia orang tu orang dengan dia Masya Allah kalau sekiranya dia boleh boleh ke apa? boleh hati sabar sungguh dia buat tak dengar padahal dia dengar habis cakap orang duk kata ke dia kata huduh-huduh kadang-kadang Pas dunia zaman-zaman lah ni dunia Facebook. Saya dah royak sok umur dah. Dunia Facebook zaman-zaman dan zaman lah ni. Kecek depan orang, kecek sore, kecek apa pun ni ha tahu kan kadang-kadang duk maki kat orang kecek sore. Nah, tak ada orang sikit habuk dalam dalam bilik, dalam tempat hanya duk ngajar. Ambil kelong tok depan, gerang gerang gerang gerang gerang gerang. Kadang-kadang top dengan orang tu dengan orang ni dan sebagainya. Kata huduh-huduh dan sebagainya. Sebab tu kita kena pasir sokmo soba dan tabah hati jangan jangan apa mudah kita mengaju mudah kita berasa katanya tak sedah kerja islah dan sebagainya lepas pada tu Nabi Raya katanya fa in kana fi dinihi sadaba zida lahu fil bala kalau sekiranya di dalam agama seseorang itu kuat ataupun kemah kerah maka ditambahkan lagi bala ujian kepada orang itu gitu siapa mati orang kena diuji dengan berbagai ujian Allah gayak di dalam Al-Quran am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin adakah kamu skor katanya kamu boleh masuk syurga oh dengar ayat ni buasa berasa eh nak masuk syurga ke dak kita ni boleh masuk syurga ke dak nak tu nak belakang tapi boleh masuk dak syurga kalau dia tu hai tanya ayat ni kena atas kita semua tiap-tiap orang cerak lah ayat ni tu hai kepada tiap-tiap orang tapi ada setengah-setengah orang yang Allah cerita ha zaman zaman dahulu masuk ke dak kita serupa dengan orang zamir dulu sedangkan Allah royak di dalam ayat ni dak sedangkan Allah Taala belum tahu lagi siapa di kalangan kamu orang yang benar-benar mujahadah dan orang yang benar-benar sabar ada lagi ayat yang Allah Taala firman am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqool al rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ni soalan yang tuhan tanya adakah kamu seka katanya kamu boleh masuk syurga tapi kau cuba kamu ingat siapa ada lagi berita orang-orang zaman dahulu kepada kamu gapo tu mereka itu diuji orang-orang zaman belum pada kamu diuji dengan apa? Kesusahan, kepayahan, gepo bombing, gotu goni, gotu goni susah, susah, susah, susah. Sehingga apa? Rasul dan orang-orang yang berime bersama dengan Rasul pada zaman dahulu pakak tanya. Tengok ni, Rasul sendiri pakak tanya. Mata Nasrullah, bila lah pertolongan Allah Taala ada anak mari. Tengok. Sebab tu ujian yang Allah Ta'ala uji dalam hidup kita. Yang pertama sekali, kena sabar, lepas tu kena cari tangok. Oh. Jalan keluar untuk nak selesai masalah tu cerak lah. Kita kena kena cari. Bukan arti kita sabar-sabar dengan tak cari tangok. Oh, tak boleh. Tapi ujiye tetap Allah Ta'ala uji. Mengikut ime setiap orang. Kadang-kadang orang, tu hai tak ada uji banyak ni. Uji sikit-sikit, nak tahu katanya mung sabar ke tak? Haloh mula-mula lagi Lepas ada tu Tak ada kena uji dah lah Tak ada kena tutsop dah Sebab apa? Hei tang tak yuk rek Apatah lagi Orang-orang yang Kena duk bersuara dengan masyarakat yang begitu ramah, begitu banyak. Gotu goni, gotu goni la ilaha illallah. Nah, perlu kepada sabar banyak. Allah Taala ayat ayat ni ayat yang kedua ni ada nota kaki di bawah nah eh, walaupun saya baca dah ayat ni ulas semula lagi yakni orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya berime dan mengaku menjadi Islam sahaja tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi nah ni hak cakap-cakap dah atau berupa yang berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda dengan ujian yang demikian mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan yang sebaliknya alhamdulillah rekah katanya kita kena sabar lepas tu kena tamcai sama katanya Allah Taala nak uji kita nah satu hadis nabi rakyat katanya لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة Nabi ayat katanya sentiasanya bala ujian akan tiponyo ke atas orang Islam lelaki perempuan pada dirinya harta bendanya dan anaknya sehingga dia mati. Siapa mati? Inilah kita kena royak semua kepada diri kita katanya Tuhan nak uji Tuhan nak uji lepas tu kita jangan hidup sedap hati sangat katanya oh kita orang berime boleh semaya boleh poso boleh duduk seni dah makan seni gotu seni jangan hidup kecek sangat lagi tu nah hak seni tu, tu kita kena syukur Tuhan we kepada kita tubuh badan sihat boleh buat amal ibadah Alhamdulillah syukur tapi kita kena tamca isa lagi katanya ujiye Allah Ta'ala nak uji semua lama banget itulah sebab tu uji hak pasal kopeh-kopeh iaitu nya sakit demi nah orang kecek nampak tak kena kita kadang-kadang ada keratup-keratang orang tu orang ni sikit sebanyak hak tu hak pasal kopeh-kopeh nak panggil tamada tamada ya. tapi hak pasal teruk-teruk lagi siapa kau perai eh? siapa kau berdai pakai Ha tu ujian yang, yang, yang sangat besar sehingga setengah-setengah orang jatuh agama waliyazubillah. Ha tu ujian dengan dengan ime dan sebagainya. Itulah Allah raya katanya walaqad fatanna alladhina min qablihim dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya berimej. Tuhan tahu lah dah. Siapa orang berimej? dan tahu sah lagi dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta sebab tu ayat ni sebahagia ulama katanya duduk di Madinah walaupun umum surah ni katanya turun di Mekah ya memang di Mekah pun berlaku lagu ni tapi di Madinah lebih jelas lagi siapa orang bohong buat munafik Tuhan hai tahu lalu lah katanya Orang pasal ini, orang beriman dan orang pasal ini, orang munafik. Orang munafik ni dia ya dalih molek. Gapa gapa, mulut dia mari buat belok ke dengan nabi, mari kecek molek dengan nabi. Nabi pun pasal orang berjuruh. Eh. Tengok pok munafik. Nabi tahu katanya pok ni munafik. Tapi Nabi tak ada buat gapa. Tahu. Lepas tu, cicing lebih jelas lagi ni melalui ayat Quran satu watak tua lakon hak samkan yang ada pada awal suratul ankabut iaitunya orang mukmin yang sebenar dan orang munafik orang bohong orang dusta huh? insyaallah kita sambung semula lepas pada ni patu esok saya tak ada dah insyaallah kita sambung lusa wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh